E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Souza, faço parte do time de História do Descomplica e nesse Quer Que Desenho vamos falar, ops, desenhar sobre o Zumbi dos Palmares. Vocês sabem quem foi ele e em que contexto atuou? Caso a resposta seja não, cai para dentro e vem descobrir um pouco mais sobre esse importante personagem da história brasileira. Mas se a resposta for sim, você também está convidado para o rolê. Ah, se liga, deixamos o mapa mental do vídeo completo completo para download aqui no link da descrição. Então, não marca bobeira e chama no link. E aí, vamos lá? Para o bem ou para o mal, todo mundo já ouviu falar sobre zumbi dos palmares. Automaticamente, quando alguém ouve falar esse nome, já pensa em escravidão. Mas e sobre resistência? Será que você já ouviu falar? O rolê histórico de hoje não é para trabalhar aquilo que todo mundo já sabe. Vamos chamar no estudo diferenciado e conhecer um pouco mais sobre esse líder quilombola essencial para a resistência negra durante o Brasil colonial. Zumbi dos Palmares tem uma história que antecede a sua própria, é aquela que vem dos seus ancestrais. Para entender um pouco mais desse processo, vamos chamar no contexto histórico. Depois de ignorar sua colônia na América por quase 30 anos, a partir de 1530, Portugal decide finalmente ocupar o território e, para isso, decide implantar a produção da cana-de-açúcar. Além de já explorar os nativos que aqui viviam, Portugal vai se voltar para o outro lado do Atlântico e capturar pessoas do continente africano no processo que ficou conhecido como a diáspora africana. É dentro desse contexto que Portugal entra em guerra com o Reino do Congo e com o rei Manicongo no século XVI. Sua filha, a Cortune, lidera o movimento contra a tentativa de domínio português, que estava interessada em capturar, escravizar e explorar os seus recursos naturais. Apesar de todos os esforços, os guerreiros foram derrotados e a Cortune foi sequestrada e trazida à força para o continente americano. Já na região Nordeste, a princesa foi tornada escrava, porém nunca aceitou muito bem essa condição e armou em conjunto com um grupo de escravizados uma grande fuga fuga. Sua fuga ajudou a dar origem ao Quilombo dos Palmares, que se localiza na atual Serra da Barriga, na antiga Capitania de Pernambuco. Ah, então é daí que vem o zumbi, né? Certo. Mas calma, vamos falar um pouco mais sobre esse símbolo de resistência. Palmares, também conhecido como Angola Janga, foi o maior quilombo do período colonial brasileiro e era dividido em uma série de pequenos núcleos conhecidos como mocambos, que proviam a manutenção das diferentes tradições africanas que coexistiam ali. Estima-se que o local chegou a abrigar cerca de 30 mil pessoas ao longo de mais de 100 anos de duração, do final do século XVI até o final do século XVII. Com uma economia voltada para a subsistência, os quilombolas comercializavam os excedentes com as vilas vizinhas, o que mostrava a importância do local na região. Com um tempo tão longo de vida, o Quilombo dos Palmares não poderia ter sido apenas um local de abrigo para escravizados fugitivos. Com seu tamanho e organização, os guerreiros promoviam ataques a fazendas escravistas para libertar os seus irmãos. E foi dentro do Quilombo, liderado pelos descendentes de sua avó, a Qualtune, que nasce Zumbi dos Palmares, em 1655. Livre de nascença, Zumbi teria sido capturado ainda quando criança e entregue a um religioso de origem portuguesa. Porém, essa narrativa não é um consenso entre os pesquisadores, uma vez que existem poucas fontes históricas sobre a sua infância. O que se sabe de fato é que ele era um grande estrategista e líder. Desde muito cedo, Zumbi passou a liderar grande parte da defesa do Quilombo. Durante toda a sua existência, o Quilombo dos Palmares foi alvo de ataques por parte da administração colonial e pelos holandeses, que haviam invadido o nordeste da colônia portuguesa, interessados em controlar a produção do açúcar. Após conseguir expulsar os holandeses da sua colônia, restava a Portugal se voltar para resolver o enorme problema que o Quilombo dos Palmares havia se tornado. E assim, por volta de 1678, o governador da capitania de Pernambuco decide negociar uma suposta oferta de paz com o Quilombo, oferecendo a liberdade àqueles que já estavam ali em troca de submissão total à coroa portuguesa. Gangazumba, tio de Zumbi e líder do Quilombo, acaba aceitando a oferta do governador, entrando em conflito com os interesses do sobrinho e de muitos dos ex-escravizados. Zumbi não concorda com a decisão de Gangazumba e decide desafiar a liderança de seu tio. Com a promessa de seguir lutando contra a escravização e em prol da liberdade dos negros, Zumbi se torna o novo líder do Quilombo dos Palmares, ao lado de sua esposa, Dandara dos Palmares, guerreira e líder também na luta contra o sistema escravocrata. Porém, a manutenção de seus ideais acaba desafiando a autoridade da coroa portuguesa, que decide usar o sertanismo de contrato a seu favor. Sendo assim, o governador contrata o bandeirante Domingos Jorge Velho para invadir e destruir o local. Em 1694, ocorre a primeira invasão, que consegue ferir Zumbi e destruir boa parte do quilombo. Apesar de ter sobrevivido, Zumbi foi traído por um de seus guerreiros logo no ano seguinte, em 1695, o que fez com que ele fosse capturado e morto no dia 20 de novembro do mesmo ano. Sua cabeça foi cortada e exposta em praça pública para servir de exemplo para todos aqueles que ousassem desafiar o poder da coroa e para, principalmente, desmancar a ideia de superioridade e resistência de Zumbi dos Palmares. Como podemos ver até aqui, a história de Zumbi também é a história de um povo que lutou bravamente contra a exploração de seus corpos e mentes. Apesar de ser muito conhecido, é importante compreender que o Quilombo dos Palmares foi um dentre muitos, que existiram durante todo o período colonial. Você conhece mais algum? Se sim, coloca aqui nos comentários. Se não, é essencial entender como a história oficial promove o apagamento de trajetórias, grupos e de formas de resistência. É aquilo, né? a história que a história não conta. Bom, Recapitulando, Zumbi dos Palmares e sua liderança contra os desmandos portugueses foi essencial para a luta negra durante o período colonial e após a abolição da escravidão. Sua figura hoje é símbolo da resistência negra e no dia de sua morte é comemorado o Dia da Consciência Negra, marcando a sua luta e a de muitos outros pelo fim da escravidão e do racismo proveniente dela. Sua luta pela emancipação do povo negro foi reconhecida oficialmente em 1997 pelo governo federal, que colocou o nome de Zumbi no livro dos heróis e das heroínas nacionais. Porém, para o movimento negro, Zumbi e seus antepassados já eram reconhecidos desde muito tempo pela potência e exemplo de luta que deixaram como legado. A palavra quilombo deixou de ser apenas um substantivo para nomear uma aglomeração de escravizados fugitivos para se tornar uma palavra de ordem, resistência e principalmente um verbo de ação. Aquilombar-se tem para o movimento negro toda uma força de convocar a união e a valorização da cultura e da resistência negra. E aí, estamos escurecidos e escurecidas a respeito de Zumbi dos Palmares? É isso mesmo, vocês não ouviram errado. Toda palavra tem uma etimologia e um significado por trás, e a palavra esclarecer também tem. Então, como estamos chamando no conhecimento diferenciado, você vai saber que é importante escurecer os fatos sobre a imagem de Zumbi dos Palmares e da sua luta porque se a coisa tá preta, ela tá maravilhosa. Deixe suas dúvidas e sugestões de outros temas que quer ver por aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os resumos que subimos aqui. Mas claro que o conteúdo completo, com curso, cronograma, planejamento de estudos, está lá na nossa plataforma. E o link com desconto está aqui na descrição. Não se esqueça de baixar de graça o mapa mental completo. O link também está na descrição. Até o próximo rolê histórico, meu povo!